Ramón Nafria y llevo haciendo juegos desde principios de los 2000. También pues he escrito artículos, he dado clases, montado asociaciones de desarrollo de videojuegos y ahora pues me encargo un poco de, hacer cosas relacionadas con videojuegos. Menos venderlos lo que haga falta. Yo le diría a un estudiante eh, que tenga paciencia y que sepa lo que quiere hacer. Eh, cada uno pues tenemos unas capacidades, unas habilidades y los límites, ¿no? Entonces es bueno que si alguien, por ejemplo, es artista, que se enfoque un poco más al arte, si, si es eh, programador, es una persona lógica o matemático o similares, pues que se más a la programación, si tiene ganas de ganar dinero, si tiene ganas de experimentar o es una persona ordenada, pues producción y si le gustan mucho los videojuegos, quiere explorar nuevas mecánicas, pues tema de diseño. Esto por un lado y luego por otro lado eh, que tenga cuenta que aquí esto es un camino que es a largo plazo si se quiere meter en el mundo del videojuego. Eh, no es algo en plan de tú entras y... Bueno, puedes hacer juegos enseguida, pero, pero vamos, que es una cosa que te va acompañando con el tiempo y que hay que tener paciencia y que hay que ser tenaz, hay que explorar nuevas vías, hay que aprender nuevos idiomas, ir a otros lugares. Es divertido. Bueno, yo creo que lo único, bueno, las dos cosas imprescindibles realmente son una, mucha paciencia, capacidad, resistencia, resiliencia se dice, ¿no? Eh, y luego la otra cosa que es imprescindible para, para hacer videojuegos es querer estar en este sector porque claro, si tú lo tuyo es hacer otras cosas, pues no tiene sentido. Todo lo demás, todo lo demás yo creo que es no accesorio, pero sí que es eh, bueno, ¿no? Para ti. Pues si lo tuyo es ah, programar, pues programar. Otra cosa muy importante, sobre todo para trabajar en equipo, es tener habilidades sociales mínimas y ser trabajador de equipo. Eh, por ejemplo, si te gusta un deporte, pues sabes que hay diferentes roles. En el videojuego pasa un poco lo mismo. Entonces es mucho más agradable trabajar con alguien que puede trabajar en equipo que alguien que solamente puede trabajar por sí mismo. Pues ahora mismo, eh, mayor acierto a lo mejor yo te diría que es eh, la capacidad de, ir a diferentes lugares del mundo, conocer gente, quedarme con nombres no sé, un poco, eso yo creo que ha sido mi mayor acierto a nivel general, eh, esa capacidad ¿no? de, poder intentar hacer cosas distintas y errores, pues he cometido un montón, eh, pero por, decirte uno, he puesto un caso antes en, clase que era el de, decir, vamos a este juego que va a ser de tres meses, vamos a hacerlo un poco mejor. Eso yo creo que es un error bastante común en, en el videojuego, hay que saber cuando las cosas empiezan y cuando se acaban y, si hacemos eso más de a menudo pues se nos pueden ir las cosas de la Eh, la verdad es que el sector del videojuego es un sector muy ductil, muy, muy móvil. Eh, yo recuerdo que cada GDC más o menos se habla de un tema y es como el tema de moda de ese momento pero ciertamente está convirgiendo hacia que sea una cosa muy masiva. De manera que hacer un videojuego ahora, de hecho lo decían como hace dos años, hace dos años el tema teórico era la realidad virtual y el tema real era la democratización del desarrollo. Y es que ahora puede hacer juegos casi cualquiera que tenga tiempo y ganas. Entonces tú te pones, coges Unity o te coges otro motor y puedes hacer algo. Entonces yo creo que va a ser un sector muy abierto, mucho más abierto de lo que es ahora, que ahora, digámoslo así, es un sector muy de desarrolladores de videojuegos de toda la vida, aún eh, que va a ser muy global eh, aún hay zonas del mundo donde la globalización no acaba de llegar, pues yo creo que con los próximos cinco años va a ser más global y va a haber, yo creo que espacio para todo, pero no para todos. entonces, para todo me refiero que si tú quieres hacer juegos eh, para un jugador de caja buenos, eh, así como muy cuidados, pues vas a tener tu espacio. Si vas a querer hacer juegos multijugador, online, etcétera, etcétera, pues vas a tener tu sitio. Si quieres hacer juegos para móvil, pues puedes encontrar tu lugar. Si quieres hacer juegos de realidad virtual o realidad aumentada, pues también tiene su espacio. Entonces hay que saber que el videojuego es todo eso y más que vendrá después. Bueno, yo siempre tengo proyectos en mente. Casi te diría yo que si no tuviera proyectos en mente no estaría aquí. Eh, pero luego ya el cómo vas eligiendo esos proyectos. Yo ahora estoy metido en varios temas, eh, ya irán saliendo cuando pueda. Eh, pero aparte pues tienes tus cosas personales que las vas escribiendo en una libreta y cuando puedes pues les vas encontrando espacio. Yo creo que cuando sales de la carrera lo ideal es irte a trabajar a una empresa porque aprendes un montón de cosas, no solo de como trabajador o no solo como profesional de esto, sino como profesional en general. A lo mejor hay gente que no ha trabajado nunca en su vida. Entonces, un trabajo en equipo no se puede explicar alegremente, ¿no? Eh, entonces, pues por un lado aprendes cómo funciona una empresa, aprendes cómo encontrar tu espacio en, ella, cómo trabajar con, con compañeros, si la empresa es un poco animada y te puede llevar a sitios, pues a lo mejor aprendes, te da medios, ¿no? que de otra manera no tendrías. Y luego ya, pues una vez eh, ya llevas un tiempo, uno, dos, tres, cuatro años, te ya cada cual dicen que más de 10 no, pero esto ya va muy por barrios, eh, pues ya si quieres montarte tu equipo, pues es más fácil.